cu mate. Am o filare pe cap. Ești strălucitor! Vai, dar ce mi-a intrat sau... Jack Fund, gheață și foc. Prins? Da. Hai spune -mi. Da? Partea a doua. 3D. Te-ai prins pentru că e... Da, da. Hai, insist. <laughs> Mă, Jack fundule. Vrei să și beau acum? Da. Doamne, maica. <laughs>